Я хочу з вами поговорити про те, що відбувається на напрямку е, Донецькому, що безпосередньо у Бахмуті. Є інформація про те, що сьогодні був надважкий день. Е, так, е, ситуація важка. І сьогодні, і вчора йдуть дуже важкі бої. Ворог штурмує, ворог ну, вже очевидно визначився з напрямком атаки. Він планує взяти Бахмут планує до перших чисел будь-якими будь-якою ціною задіє всі наявні ресурси, які є, штурмують. Ну так штурмують, бахнуть напряму напряму, штурмують зліва, штурмують справа. В день десь 10-9 штурмів, в ніч 7-8 штурмів, е, постійно авіаудари, постійно нальоти. Бої йдуть за кожен кущ, за кожну посадку я не перебільшую за кожен кут, за кожну посадку. Інколи десь підрозділи можуть відійти, е, потім забираємо їхні е, опорники. Десь ми наступаємо, потім знову авіаудари, танки, піхота. Це вже перетворилось в суцільний штурм. <coughs> Посадки, поля з <coughs> Бахмута тобто завалені трупами окупантів. Е, спочатку вони забирали їх, пробували зараз просто здирають з них теплий одяг і одягають на себе і давні. Лізуть, лізуть. Плюс е, досить погодні умови ускладнюють роботу, тому що болото місцев, місцевість така, що дуже важко підвозити грузна техніка, вся навіть е, на гусеницях. Важко підвозити боєкомплект, важко евакуювати поранених. А оскільки це відбувається нон-стопом, то чесно кажучи, ну досить серйозно. Плюс уже який день постійно в окопи йде вода, десь зараз в окопах по коліна води, але хлопці мужня це все тримають, б'ються, не не просідають. Е, Взагалі, знаєте, я так не люблю пафосних слів там, але от дивлюсь зараз на роботу захисників Бахмута. Ну, це фантастичні просто люди, це захисники, які треба про такі книжки треба писати. Це і батальйон свободи, і підрозділи Нацгвардії, і Збройні Сили України, і добровольчі батальйони. Всі як один тут просто от сталевою стіною стали. Е, Окупант, я не знаю, там завалює трупом в день. По всій лінії мені дуже важко сказати. По нашому е, по нашому напрямку вони в день е, втрачають до сотні людей. Але їх це не зупиняє. Навіть полоненого, якого розпитували, Ну, він казав, що ми втрачаємо от по вашому по, на ваше лице, якщо від 50 до 100 людей в день, каже, нам на наступний день рівно таку кількість привозять, скільки ми втратили. Тобто їм байдуже на, на людей, їм байдуже на втрати, їм потрібен башлок, очевидно, до зими, очевидно, до холодів. Ну, отака ситуація приблизно. Так, легенька масакра йде на кожному метрі цієї ділянки.